Это вообще валюта. Это нормальная валюта. Так, сики. Solenia. Strovnie Solenia. tervist! oleme saanud teate, et Vabaduse väljakul toimub äh, siis niisugune äh, kokkutulemine International Slav Squad Day puhul ISD lühidalt nimetusega. ja, ja esinejaks äh, peaks tulema Atomic Cash, kui ta on kohal, me ei tea seda, kas ta on kohal, me ei kuule teda veel, võib-olla ta puhkab, ta teeb äh, väikese uinaku võib-olla enne esinemist, et olla taas väes, anda elamust ja liigume edasi, et vaadata lähemalt, mis toimub Vabaduse väljakul. tervist, läheneme Vabaduse väljakule. siin on Paljupae kivi, nagu Vabaduse rist ning ka suur valge telg. leidnud äh, grupi tuumiku ja lähme küsitleme, kuidas, kuidas nad, äh, kuidas nad ennast tunnevad sellel õhtupoolikul ja mis siin üldse toimuma pidi, kuigi seal toimub, aga küsimusi on palju, miks nad on siin, mida nad tahavad maailmale öelda mida nad tahavad äh, oma eluga selgeks teha siin selle istungi kokku kogunemisega, kas neil on mingid tähtsad tuumikküsimused, mida nad lahendavad. They had Karl Gustav, man. The only thing we had is fucking Brežnev. Brežnev. Brežnev. Siis oleks ikka. Brezhnev. Семечки жарей. О, это отлично. Need on juba siuksed hea. nii. no igat moodi saab seda süüa. Need, kes on algajad, nagu tead, lastele õpetad, siis sa lihtsalt teed lihtsalt katki ja paned selle seina, kuidas sa peaks, kuidas sind peaks õpetama. pane lihtsalt suhu, hambastega teed katki. ja siis põhimõtteliselt pühined koorel ära, et saad, tead, täitsa head niimoodi seda tervislikku seemet. ja siis venelastel meeldib seda välja sülitada. no, no see on see naturaalne, see on mida meie isa, kõik isad niimoodi ju nii, tegid. aga kui on mingi naine, tahad viisakas olla, eks siis pead lihtsalt niimoodi ükshaaval välja võtma ja ongi kõik, sööd seemne ära. mõned, kes on profid, need panevad kohe terve, terve koti niimoodi suhu onju, söövad kohe kõik korraga, süütavad kohe kõik välja, need on, need on nagu siuksed, kellel on juba aastaid kogemusi niimoodi olnud mulle vanaema ütles, et äh, koos koorega seal koores on no, neid ballastained, kiudained, need teevad äh, tugevaks naelaseks ilusaks. jah, äh, õige. see on mul ka niimoodi öeldi. niimoodi nagu peab tahad veel või? no ma võtaks ikka. no väga head, sul soolased. Отборжение соленые, need siuksed. no selge, selge, no me saime päris palju infot oh,. kuule, eksakt , kuidas teie teete rituaaltantsu ka kogukonnas või siis noh , välispool kodu kogukonda ? Äh, kahjuks mina, mina ei ole seda veel niimoodi äh, õppinud, see on, see on minu jaoks nagu tead, seda peab ma veel arendama, et ma, mul oli vanemad, kõik isa, vanaisa, kõik oskavad, aga minu jaoks on täitsa ma, äh, ma, ma pean seda arendama, ma ei ole nagu, ma, ma olen natukene noor selle jaoks. no selge, selge, selge. aga kui muusika taga, kas siis, siis olete nagu valmis ehk äh, proovime, äkki seest tuleb äh, sisemine harpas äh, tantsus väljendunemus. eks saab noh. no eks saab, eks proovime noh, ega midagi, ega midagi sellega viga ei saa olla no mul ei ole päris harpas audiotracki siin virtuaalmaailmas, no mul on sihuke no instrument, noh see bambus eest, no bambus oli Hiinast, aga no nad ka seal siuksed no, no kui teeb rütm, kui teeb rütmi, mis, mis viga? no rütmi saab, no ma proovin sellega, no vaatame, kuidas saab nagu ütlesin, ma olen algajaks seal. no siin pool hullu me saame natukene sedagi, sedagi teha, ses suhtes tees ikka uskus areneb ja loodame, et teinekord, kui näeme, siis on juba Slav Sporti tantsimisrituaalna see harpas, see on käpas täitsa Raekoja platsis öösel näiteks. ja ma arvan, ma arvan, see, see aitaks äh, ju jubedalt ja siis kõik, äh, kõik äh, tahaks niimoodi, kõik inimesed, kes siin ja nad kohe tuleksid siia kohale ja hakkasid tantsima nagu peaks nagu. hea küll. aga aitäh, tänud intervjuu eest ja mis ma oskan öelda, kena päeva. aitäh. 5. Ja aitäh sinu poole, aitäh teile, brat. Te tak хороший. Te nii hea mees. Aitäh. Start from this. Рабочим. Hello. So, tell me, what is your name? Rogoshin. Rogoshin, where does this uh, Rogoshin come from? from eh, Dostoevsky books. So you are also a literature eh, man. You read a lot of books. Yeah, I read lots of Dostoevsky books. Yeah. Uh, also music. Uh, listen uh, some Russian classic music or what kind of music do you listen? yeah, Tommy Cash. Tommy Cash, but we heard that he was supposed to be here. What do you What do you think? Where is he? I think he's in Hamburg uh, being in prison or something, I don't know. So maybe uh, prison Well, uh, prison not good, but uh, prison makes the soul more uh, stronger. Yeah, like uh, Dostoevsky, he was in prison and his soul got much stronger and he read good books from it. So prison for Tommy Cash brings only good for him. I, I think so, Bye. Thank you very much. Ja, brawo. ja nii on jõudnud päeva lõpusse. taevas on näha juba tumelillasid toone. tänavavalgustid hakkavad juba tööle, Vabaduse rist helgib. mis sädel siis. ja kui vaadata uuesti müüri peale, on sinna sugenenud uus kamp istujaid, slaavskvattejaid. ega loodus tühja kohta ei salli, kui ühed lähevad, siis teised tulevad. nõnda ta läheb. ja nad istuvad seal lootes, et ehk jõuab kohtul ka Tommy Cash, kes eelmise pundi siis sõnutsi hoopis äh, Hamburgis kuskil vanglas istub. kuid see ei tee halba temale, ta on lihtsalt inspiratsioonilistel avastusretkedel. ja kui ta sealt naaseb võidukana, siis ta saab jälle esineda taas, jälle olla vaba maailmale ning eks meiegi otsad kokku tõmbame. ega siin paljukski ei ole ja on näha autot, valge auto kaabib, see hakkab juba, tuleb asju kokku pakkima ja kas on tõesti niimoodi, et selle Hollandia maal on tehtud ja aitäh ses suhtes, et äh, õhtukuma on üsnagi kõrgel ja see ei tee pahaks, kui minna Krimmi ja osta üks Snickers, et tunda ennast natukenen J-rohkeampi. Suomalaisille mitään.